יזכור אלוהים את כל אלה שהומתו ונשחטו ונשרפו ונחנקו ונהרגו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות בידי הטמאים הנאצים בשנות הזוועות תש, תש"ה, זה 1940-1945, על איחוד אמונתם, שעת זרע אברהם ויעקב.